Hej och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det ett extra en extra insatt film på grund av kriget vi har i Europa. Det är ju förmodligen ingen som har missat att eh, Ryssland har invaderat Ukraina och vill ta över Ukraina. Och frågan är om han stannar där. Eh, man är väldigt orolig. Vi har inte haft krig i Europa sedan starten 1939, då andra världskriget var. Så nu tänker man, ska det bli ett tredje världskrig också? Eh, Ryssland har hotat Finland och Sverige att går vi med i Nato eller lägger oss i, då kommer man vidta åtgärder. Så nu vet man inte hur våran statsmakt, regering, tänker om det här. Man ser ju hela tiden där de lägger upp från olika länders uttalanden. Men eh, ja, man är orolig. Vad kommer ske härnäst? Eh, jag tycker fruktansvärt synd om alla ukrainska medborgare och folket i Ukraina. För de får lida oerhört Många som dör. Fruktansvärt många får fly från sina hem till någonting helt okänt. Lämna halva familjer bakom sig. Men mellan 16 och 60, eh, eller 18 och 60 var det väl, måste stanna kvar och eh, försvara sitt hemland. Så många familjer splittras. Eh, vi får se om det stannar med Ukraina eller om han kommer fortsätta. Det man är rädd för är ju att han eh, kommer ta till sina kärnvapen. Men man ska inte måla, som man säger, djävulen på väggen. Vi får väl hoppas han kanske kommer till sans. Mm, ja, det är väl det jag har att säga. Jag är lite ut, utanför mina tankar just nu på grund av det som händer. Eh, och därför lägger jag inte upp någon film i helgen. Jag, jag kan inte riktigt fokusera utan nu är tankarna kring vad som komma skall. Eh, så med det önskar jag en fortsatt trevlig helg och hoppas att vi ses nästa helg i en ny video. Ha det bäst så länge. Hej då!